नहीं आंटी मैं बाद में ले लूंगा जी और आप लो फीस हाँ जी जी जी ये एन आंटी की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती थ्री टू वन जीरो आगे मेरे ड्रिंक्स तो आप लोगों ने लिए जी जी ड्रिंक्स है प्लीज क्या मेरे लिए बचेगी ओह थैंक गॉड को पड़ी हुई है आंटी बस आंटी देख के आंटी कैन नहीं खाना गुड ये आंटी की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही इनकी नीयत मेरी कोक पे है हाँ, हाँ, हाँ, <laughs> नहीं नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं नहीं करे नहीं कर यार नहीं कुछ तो मेरे लिए छोड़ देती मोटी कुछ तो छोड़ देती आगे हमारे पास है चिकन पॉप चिकन आलू चिकन टीडे चिकन करूँगा चिकन बारी चिकन लॉली चिकन सस्ता चिकन कलेजी चिकन दाल फ्राई चिकन सालन दाल मखनी दाल सर थोड़े टेबल साफ करा बेटा मन मोटी मटन कड़ाही मटन स्टू मटन शोभा मटन बदामी मटन आलू मटन मंडी मटन कुरमा मटन चावल मटन शामी मटन लाहौरी मटन के आपको क्या कहना पसंद करेंगे सर चिकन सालन chicken chilli chicken fried chicken बोटी चिकन आलू चिकन फ्राइड चिकन सर ऐसा बोले सर सर क्या सर क्या हुआ अन करीना किसी दिन नाल प्यार कम है मैं बस ही That's water. So, Mr. Shavir, you have a case of robbery. What do you want to say about that, huh? You see, you may go talk to my lawyer. Excuse me, this is an interrogation room and you need to answer my question. Do you understand, Mr. Joffrey? As I said earlier, you may go talk to my lawyer. As a matter of fact, this is the United States of America. Call my lawyer right now or I'm going to sue you guys.